शुभम शुभम शुभम बॉस हाँ, बॉस हम तो पैसा नहीं लेके आया समझे नहीं हाँ बॉस समझ गया ए मालक पैसा चाहिए तेरे को हा, हा, हा, हा। सपने मुखरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं बॉस ए करना बाकी अभी तक क्यों नहीं आया देखो आ गया बॉस काम हो गया ये लो माल ए कोरोना माल ले ए बाकी तेरे लिए और एक काम है क्या काम है बॉस ए लड़का को टपकाना है पुलिस और बाकी क्या हुआ उस लड़का को टपका दिया हाँ कैसे कर दी हमारा पीछे पुलिस आ गया आने दे उस पुलिस वालों को मार डालूंगा तू चिंता मत कर आजा इधर ए देख देख पुलिस वाला क्या बोल रहा है ए पुलिस वाला ए तेरा बाप का इलाका है क्या मेरा इलाका में मैं जो करूँ मेरा मर्जी या नहीं तो बाप का है ए मार साले को ठीक है भाई मरने से मैं कभी डरता नहीं